那今天呢，我们呢连续用十二个小时啊，今天跟明天呢，我们梳理一下这个静坐啊，静坐。那么因为这个静坐呢，是我们每一个灵性还没有蒙昧的人所必须要做的一项功课啊。那么为什么要静坐？可能现在很多人说啊，闲着没事儿就坐着静一静，叫静坐。 啊，有的人说静着坐一坐叫静坐，啊，那实际上这个都是一些错误的理解，尤其现在在教这个静坐法，我们看了一下，无论是一些啊宗教的场所里面的啊一些师傅，还是外面的一些这个老师，所以是把这个静坐都当成一个简单的事情。 呃，在传播实际上，呃，静坐没那么简单啊。那么今天伪师，伪师就是假冒伪劣的老师啊，自以为是，自己看了两本书就去教人的，我们称之为伪师，伪是假冒的，什么都可以假冒，但是这个老师假冒害人不浅啊，所以是自己不会不懂去乱教人，那么结果导致。 学生们学了之后，啊，有的不仅是没有达到自己的这个想要的这个效果，还出了一些病，啊，我前两天啊就接触了一位啊女士，那么她在二十几岁就开始学琴坐，啊，但是学学了以后，结果头疼啊欲裂，然后就没敢学，到现在呢几十年了，啊，那么一直忍受着这个啊头疼的这个病，啊，所以说这种就是说啊。 法能上人，不要以为你学法或者学了静坐，呃，就可以救你。有的时候你没有遇到一个名师指点，你可能遇到一个伪师，啊，他虽然没有邪心，心不坏，他觉得教你点静坐法帮帮你，但是他没学到真功夫，没有学到真功夫，假装是真师，然后结果是害了人家，啊。那么还有一种叫邪师。 邪师是什么？邪魔外道之师，就是通过一些方法引导你向邪路上走的。很多人说，老师，什么是正路，什么是邪路？这个中文字，我们如果想真正掌握它的要义，一定要把它变成图画。我们叫图文思维啊。如果大家想，啊，在这个功夫上能够真正的练出一些东西。 所有的中文字，你都要把它变成图画，特别是古文字的，呃，这里面的一些东西。那你把它变成图画之后，你就知道那个真实意是什么意思了。不要用文字意去解。什么叫文字意？文字意就是说，哎，你说了一个东西，用语言去描述它。比方说，啊，给大家讲一个呃词叫水，啊，你们英语叫 water。 那这个水呢？如果讲实像水，就是拿一杯水，这就是什么？这就是 water，这就是水，这就是实像力，就是它通过这个来提到这个概念，使你引现出那个真实相来啊，真实相来。那这叫实像力的水。那么文字义的水是什么？哦，水是透明色，然后呃，可以浇花，可以解渴啊，可以煮。 这个泛用，哎，所有的来描述这个水的都叫文字像。当你渴的时候，文字像说再多，你也不能解决问题。说你渴了，我告诉你水是什么东西，水这个东西可好了，它可以解渴。我告诉你，它是透明的。你说半个小时，人家口干不干啊，更干了。 说是哦，你渴不要紧，等一会儿我去打一杯水来。哎，你喝了这杯水，马上渴就没了。这个解决问题，以这个实相的东西解决问题。说什么是邪思？邪思是只是用文字意在误导众生的人，让你误以为你找到了水，但是你不能受用。今天来学静坐的可能很多是呃佛法界的。 或者天主教这个系统来的，那静坐你要受用，谁受用？自受用，就是你如果掌握着真正的静坐法的话，那自受用就像喝水一样，喝了就解渴。你说半点水，不解渴。我们饿了的时候要吃饭，你吃了就解决问题。 没有吃，说了半天，说你想吃什么？是海鲜大餐，还是素食，还是这这个青菜萝卜？说了半天，你还是饿着。说是大家要注意，什么是正法呢？正法是实相义的法。说是底下是一个 stop，止；上面是一个什么？一。说是说水不解渴，说饭不能饱。 这个是不是那个唯一的真正的十相意呢？不是，十相意是什么？渴了喝了水就不渴了，哎，饿了吃了饭是吧？不饿了，是静坐。那你要从文字意义上讲静坐，每个人都可以海阔天空的跟你谈。在十相意上讲静坐，只有一个是对的，只有一种方法是对的，没有第二个方法，因为必须是什么？ 止于一的这个方法，大家要看这个为什么埃及人五千年前的哦，这个不是现代埃及人，现代埃及人他们也不玩这些东西了啊。他如果玩这个东西，他是高级至上啊，所以是大家要学好静坐，你一定会开智慧。你在这个人世间，你想穷都不太容易穷啊，除非是你真的不想要钱。 你想要钱，随便的搞点东西，钱就来。为什么？你的智慧打开呀，啊，看什么什么准呢？所以说，大家要重视静坐，是开启我们生命的钥匙。你只要学会了真的静坐法，那么拿到了这把钥匙，所有的财富的宝库、智慧的宝库，那么通通会为你打开。 那么你要拿到这把钥匙，你先要找到自己打开生命库的自己体内的那把钥匙，所以他们称为这样的一个结构叫生命的锁匙，叫生命的钥匙。它真正画起来的结构是这样的一个。那么在所有的古埃及的雕刻中，每一个圣者手里都拿着这个呃生命的钥匙。 但这生命的钥匙到底是怎么样去使用？所以，是一定把左右两个眼睛的光聚在这样一个结构体上，然后把天幕的这个光也要向上啊，委婉着进入里面，到三个光：左眼、右眼的光、天幕的光，都要回到这样一个结构体里面去。这个结构体像一滴眼泪。 但这一滴眼泪在哪里？是不是？它在你大脑天幕进去的相对应的一条脉线中有一个今天科学家发现的叫松果体这样的一个结构。这一滴眼泪在这个地方，大家现在看了。只不过这个生命钥匙的那滴眼泪是倒放的。为什么要倒放？因为。 老子说：“凡也者，道之动。你看到实相物的时候，见者不可用。你的松果体实际上是不可用的，你必须用松果体的道力场才可以用。说松果体目前在这个地方，真的像一滴眼泪流下来。那个时候是真的，你迷在这个尘间了。所以是由一滴眼泪组成了你。” 那个组成了你大脑中的松果体，松果体是一个腺体，里面充满着透明的啊液体，叫松果腺。那这种松果腺，在我们童年的时候，两岁的时候圆满，两岁之后，那么它开始逐渐的长成。大概一般人在十四岁，女孩子十四岁，男的十六岁，这是古人，现在衰退的特别早。 那么，古人在十四岁、十六岁这两个时空点，因为他的身体开始破体，女的来例假，男的第一次遗精，所以是这个松合体才开始钙化。刚才说那个灵蛇，它不上向上跑了，童真身的灵蛇，肾中的真阳之气，它是上到大脑里面的。 通过人体中脉，它拱啊拱啊拱啊，直上到大脑中间的，去刺激那个松果体，像松果体不停地供能、供能、供能，使它越来越明亮、越来越清凉，啊，那么这个叫童真身，啊，那么在这个时期，你的这个松果体一致是这样的。